最醉的那种啊！来一个，来一个！ 你这儿太与了吧。加油加油！个七个！七个七个！外面个个个。 Tchau, tchau.